ont été faites sur les organisateurs, sur le propriétaire du lieu, sur les différents militants qui travaillent avec nous pour que nous ne puissions pas organiser cette mobilisation aujourd'hui. Mais il faut qu'ils sachent que la jeunesse africaine dans sa voix, sa vie, la politique par la puissance.